بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کے لیے جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص بہت ہی پیارا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں تو سب سے پہلے میری تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے ناظرین آج جمعۃ المبارک کا بہت ہی پیارا بہت ہی خاص دن ہے اور ساتھ ہی ساتھ رجب المرجب چونکہ بالکل ہی قریب ترین ہے تو ناظرین ان دنوں میں آپ نے یہ وظیفہ کر لینے ہیں اور جو بھی میں آپ کو وظائف بتا رہی ہوں وہ لازمی کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی پیارا بہت ہی خاص مہینہ شروع ہونے والا ہے رحمتیں لٹاتا ہوا برکتیں لٹاتا ہوا مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے تو ناظرین اس کا ایک ایک دن بہت ہی برکتوں رحمتوں والا دن ہے تو آپ نے ہر دن کو بہت ہی احتیاط سے گزارنا ہے اور اس ان دنوں میں کسی بھی دن میں آپ نے کوئی بھی ایسا دن نہ جائے کہ آپ نے کوئی بھی عمل ضائع نہیں کرنا تو روزانہ ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر برکتیں ہی برکتیں ہوں تو آپ نے روزانہ درود پاک استغفار کا ورد کرتے رہنا ہے رجب کے تین حروف کی نسبت سے تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے چلیے کہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے سو سال کے روزے رکھے اور وہ ستائیس رجب ہے جو آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی فضیلت اور ان کے نوافل وغیرہ بھی بتائیں گے اور روزے کی فضیلت بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو شخص بھی رجب کے ستائیسویں دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اس کے لیے ساٹھ مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا تو ناظرین رجب میں ایک رات ہے اس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے سو سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے اور وہ رجب کی ستائیسویں شب ہے تو ناظرین ہم ضرور ضرور آپ کو رجب کے ایک ایک پل کی ایک ایک گھڑی کی جو بھی برکتیں رحمتیں ہیں وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تو ناظرین آپ نے رجب کا مہینہ جو بھلائی کی چابی ہے آپ نے اس کو ضرور ضرور اس کو یہ بالکل بھی اس کو اگنور نہیں کرنا اس میں روزانہ عبادتیں ہی عبادتیں کرنی ہیں چونکہ آج جمعہ المبارک ہے اور آپ نے نیت اخلاص کے ساتھ یہ آج کا دن جو ہے اس میں وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر قسم کی حاجت جو بھی اس دن میں حاجت ہے وہ آپ کی پوری ہو جائے گی صرف ایک دن کا یہ عمل ہے آپ نے ضرور کرنا ہے کہ جس شخص نے بھی جس شخص نے بھی حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے بھی سبحان ان الحمد اللہ اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد الہ الا اللہ اللہ اکبر جس شخص نے بھی پڑھا اللہ پاک اس کے لیے ہر کلمے کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگائے گا ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا چاہیے تو ناظرین جس کسی نے بھی یہ کلمات پڑھ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ہر حاجت کو دنیا میں ضرور پورا کرے گا اور آخرت کی یہ حاجت کے ہر کلمے کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگے گا تو ناظرین کون نہیں چاہتا کہ جنت میں ہمارے لیے ایک درخت لگا دیا جائے تو ناظرین اس کے سائے میں ہم بیٹھیں آمین میری میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی یہ کلمہ ضرور پڑھیں گے اور ہماری ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے ساتھ ہی ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو ہمارے وظائف کیسے لگ رہے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ